бала оор чемодан көтөрүп турганын көрүп турабыз ал чарчап өзүн жумуш аткаргандай сезип турат чемоданга эки күч таасир этүүдө оордук күчү жана чемодандын кармагычына таасир эткен адамдын басым күчү бул күчтөрдүн жылдырылган колдонмо чекити нөлгө барабар демек механикалык жумуш дагы нөлгө барабар